¿Y si el mundo fuera un lugar de paz, en donde cada uno contribuye con su magia especial, su ingrediente secreto, en este plato que todos compartimos llamado vida? Todos tenemos nuestro arte, eso que nace de nuestro corazón y ojalá lo haga tan fuerte que esa pasión contagie y planifique. Soy Alex Herrero, músico y artista de luz. Acompaño con mis notas momentos de la vida de las personas diversos tramos de su camino. Me gustaría sentir que puedo aportar paz y armonía a su vida como disfruto cuánto aporta la mía al hacerlo. ¿Qué sentido tiene seguir viviendo esto sin compartirlo con todos? Con el arte seamos llave, que abre puertas para aquellos que más lo necesitan y también para nosotros mismos cuando las sentimos cerradas. ¿Cuál es tu magia?